Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a regiza. Pentru mine, acum, a regiza e, e foarte important. Înainte nu-mi plăcea decât actoria. Ehm, acum, pentru mine, a regiza înseamnă a avea grijă de cum îmbrac, de ceea ce simt, de ceea ce spun, ehm, de cadru, unde sunt. Ehm, înainte poate aveam grijă mai mult de suflet și nu mă îngrijeam de nimic din, din celelalte. Așa că m-am gândit să, să te întreb, tu îți faci regia proprietale vieți sau lași pe altcineva? Ceau!